na msikuwe na wasiwasi. Hii Kenya itakuwa imara, tutafanya uchaguzi, utakuwa ni uchaguzi wa amani, tutafanya uchaguzi na Mungu atatusaidia tupate mapenzi ya Mungu katika huo uchaguzi, na msiwe na wasiwasi kwamba kuna mtu yeyote atakuja kufunga kazi ya kanisa. Haiwezekani, it is not possible kazi ya Mungu itaendelea mbele, kwa sababu hata pale nyuma kuna wengine walijaribu. Kuna mjamaa mwingine kwa Biblia huko kwa Nehemia alikuwa anaitwa Sanbalat na mwingine mjeuri alikuwa anaitwa Tobias. Walikuwa ni kama wajeuri tu kama hawa wa siku hizi. Walikuwa wanamwambia eh, ule Nehemia alikuwa anajenga ukuta ya Jerusalem wanamwambia hii ukuta unajenga ni bure, hata hii ukuta mbwea akisimama juu yake itaanguka. Hakuna tofauti na hao wanatuambia saa hii, lakini wale walifaulu, hawa watafaulu yeah. So wale hawakufaulu na hata hawa hawatafaulu. Tunaelewana? Hii Kenya ni nchi ambayo ina mheshimu Mungu na itaendelea kuwa hivyo. Wakenya hawana shida na Wakenya wengine wa kutoka jamii zingine. Ile tatizo kubwa tuko nayo ni tatizo ya uchumi, na tumesema uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao tutautumia kushughulikia uchumi wa taifa letu la Kenya, na ndio sababu tumelazimisha mjadala wa uchumi katika taifa letu la Kenya. Tujue ya kwamba tuko na vijana mamilioni hawana ajira, na njia ya kupata ajira ni kushughulikia uchumi, ndio ajira ipatikane. Tuko na matatizo makubwa ya mambo ya umaskini, na njia ya kumaliza umaskini ni kushughulikia uchumi wa taifa letu la Kenya wakulima wapate bei ya sawasawa ya mazao yao. Ndio tumesema tunaweka guaranteed minimum return ili mkulima aweze kujua ya kwamba mazao yake yatapata soko ya sawasawa, ili tuweke pesa kwa mfuko ya kila mkulima. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba uchumi si ya watu wachache, Uchumi ni ya kila Mkenya na tunataka kujumuisha kila Mkenya, hata kama biashara yako ni kidogo, tuhakikisha kwamba kila Mkenya anachangia katika kuboresha na kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya, ndio tuweze tuishi katika taifa yenye iko na usawa. Poleni sana, tunawatakia faraja kutoka kwa Mungu. Sisi wote tuliofika hapa ni ili tuweze tuwapunguzie ile uzito mlio nao kwa sababu ya mama Mary. Poleni tena, na Mungu ambaye mama Mary amerudi kwake atawafariji na atawapunguzia mzigo na pia atawapanguzia majozi. Tukiendelea kutoka